What's up guys welcome back to to channel I hope आप सभी लोग बढ़िया होंगे तो आज मैं खेलने जा रहा हूँ साइडो फाइट फोर आज मैं स्टोरी लाइन खेलने जा रहा हूँ तो और यहाँ पे मुझे बारहवें राउंड वाले को हराना पड़ेगा और सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है और इसकी आर्मर बहुत तेज होती है तो यहाँ पे राउंड फर्स्ट शुरू होने वाला है तो यहाँ पे मेरी फाइट है निखिल के साथ और अप्रैल बोल रही है कि मौसम चल रहा है एकदम ठंडा और जो बैटल है वो हमारे हीरो को गर्म रख और चैनल पे नए आए हो तो यार चैनल को लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो तो अभी मेरी फाइट चल रही है यहाँ पे निखिल के साथ तो मैं निखिल को हरा पाता नहीं हरा पाता हूँ बने रहो वीडियो में और मैं इसे इजीली हरा लूंगा क्योंकि इसकी एच है बहुत कम तो इसको मैं बजाता हूँ सबसे पहले एक पटकी दे दी मैंने यहाँ पे धोबी बचाल पटकी वाली दे दी और इसने तो बचा दिया मेरे को उछलते जा रहा था तुम्हें चलो कोई ना इसको हराएंगे आराम से हरा देंगे बहुत उछल रहा है ये इधर उधर जा रहे और फाइनली मैंने इसको हरा भी लिया और स्पेयर भी बोल रहा है तो यहाँ पे ये तीन कार्ड मिले तो मैं इसको बीच वाला चुनूंगा क्योंकि ए, एक ऐसा भी कार्ड होता है जिससे और ज़्यादा पावर मिलती है देखो अभी मेरी जो फर्स्ट राउंड में एच थी वो अभी सेकेंड राउंड में भी एच उतनी की उतनी और मेरी यहाँ पे फाइट चल रही है यू के साथ तो बने रहो वीडियो में हरा पाता हूँ नहीं हरा पाता हूँ और बारहवें राउंड वाला इतना ताकतवर होता है ना उसके पास एक आर्मर होता है जिससे उसको कुछ भी नहीं लगती जो पावर बन आ जाती है उसके पास और ये वीडियो मैंने पहले ही रिकॉर्ड कर ली थी तो ये फाइट का मजा लो वीडियो देखते हुए और मुझे इतना डर लग रहा था कि मैं इसको मार पाऊंगा नहीं मार पाऊंगा क्योंकि मेरे को मार नहीं दिया था और फाइनली मैंने इसको मार भी दिया आराम से इजीली क्योंकि ये तलवार इतनी ताकतवर है कि किसी को भी ढेर कर सकती है तो यहाँ पे मैं बीच चला चुनूंगा पहले बता दिया था मैंने और ये भी बड़ा चैलेंज है मेरे और वीडियो में बने रहो यार मेरे साथ दे, देखते जाओ धीरे धीरे इनकी एच पी बढ़ते जा रही है जैसे इसकी एच पी है छः सौ sixty six hundred sixty H P है और मेरी एच पी बहुत कम दी थी इन्हें इसी के बराबर दी है और बने रहो मार पाता हूँ नहीं मार पाता हूँ इनको हर के मैं जैसे जैसे जैसे राउंड बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे इतने ताकतवर आते जा रहे हैं ना और उनकी एच भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और देख लो भयंकर की भाई की एच पी कैसे उछल के भयंकर वो कर रहे हैं और यहाँ पे मैंने इसको भी आग फेंक के मतलब मुँह से धुआं फेंक के ढेर कर दिया थे और अपने मुंह में भी इतनी ताकत है बैंकर आगे आलू को भी वो कर सकती है और यहाँ पे राउंड फोर शुरू हो गया है और ये बहुत तो तलवार चला रहे हैं हवाई में चला रहे हैं तो यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा ताकतवर लगता है मेरे को मतलब कि इसकी पावर अच्छी लगती है मेरे आगे ज़्यादा जब तलवार में उठाता है ना ऊपर के एकदम मस्त लगता है एकदम इसी बात में आज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो यार ये देख लो भाई कैसे मारने के लिए आ रहा है चलो कोई ना इसको एक किक मारते हैं और एक पटकी देते हैं धोबी बछाड़ वाली और बजाते हैं इसके सिर में और यहाँ पे मर गया एक्स थ्री कॉम्बो मिला यहाँ पे और यहाँ पे कौन सा राउंड चलने वाला है एक बार एक राउंड फिफ्थ चलने वाला है यहाँ पे तो हराते हैं इसको भी आराम से और एक किक बजाते हैं इसके स्टॉप जंपिंग अराउंड बोल रहे करूँगा जब है करेगा क्या बजाते हैं इसको एच पी देख रहे हो इसकी हज़ार एच पी है और मेरी छः सौ एच पी है चार सौ एच पी वाला तो कोई ना इसको बचाता हूँ भयंकर बहुत एच पी वो करके आया फिर बोल रहे जंप मत कर बोल रहे हैं चलो कोई ना बोला किसी इसने जंप मत करो करके क्या समझ रहे थे इसने देखो तुम्हारे भाई ने इसको इजीली मार भी लिया इसने बोला ना भयंकर कैसे कि उछल के कैसे मार रहा है करके उछल उछल मत करके और यहाँ पे राउंड से स्टार्ट हो गया अप्रैल पता नहीं क्या बोल रही है मैंने पढ़ा भी नहीं छोड़ो भगाओ चलो मैं पीछे जाता हूँ ये राउंड इससे शुरू हो गया और इसकी एच पी है सोलह सौ और मेरी एच पी देख रहे हो छः सौ मतलब हज़ार एच पी ज़्यादा है और ये सबसे पगड़ा लगता है यार इसी बात में आज चैनल को एक लाइक तो कर दो यार एक सब्सक्राइब तो बनता ही है और ये देख रहा मैं एंकर की इसी से बच रहा बचने के लिए मैं पीछे जा रहा था चलो कोई ना पीछे भी आ गए तो एक किक मारते हैं क्योंकि ये पक्का वो निकालेगा तीन निकालेगा जिसने पिछले वाले में भी तीन निकालते ना और यहाँ पे आराम से मिल जाएगा एक्स थ्री कॉम्बो देख रहे हो वहाँ पे अबे यार हत्ते बढ़ जाते हैं ना इसके वाले चलो कोई ना इसके पास भी पावर है तो हमारे पास भी पावर है एक तलवार वाली देखो तीर चला दो चल के मारता रहेगा अबे काम मार दी इसने टांग में मारी नाटक कैसे कर रहे थे जैसे मार गया कुंभ कराटे दिखाएगा तेरे एंकर और यहाँ पे एच भी बढ़ी है हमारी क्योंकि वो जो बी कार्ड नहीं होते वो उसमें से मैंने बीच वाला कार्ड चुना था हमेशा बीच वाला चुनूंगा बोला था मैंने कि बी एक कार्ड ऐसे भी होते हैं ना कि जिससे हमारी एच भी बढ़ जाती है फुल लगा के तो यहाँ पे राउंड सेवन से शुरू आ रहा है और एक फ्रीज भी जा रहा है क्योंकि हमारे पास एबिलिटी आ गई जो बीच वाला कार्ड लेके और देखा तुमने हमारा जो फिस्ट है वो गर्म हो जा रहा था रैंकर तलवार देखो कैसी गर्म हो रही है डैमेज भी एकदम तगड़ा डैमेज दे रहा है ज़्यादा से ज़्यादा जमीनों मारेगा है भयंकर देखो तुम्हारे भाई को छू भी नहीं पाया छू तक भी नहीं पाया तो यहाँ पे मैं बीच चाला ही चुनूंगा क्योंकि बीच चाले में मैंने बोला था ना फर्स्ट राउंड में बोला था कि मैं बीच चाला चुनूंगा गेम और यहाँ पे मेरी एचपी तो भी फुल ही है और यहाँ पे फ्लिक्स जैसा है और इसकी देखो बारह सौ एच है और मेरी नौ सौ एच है मतलब तीन सौ का डिफरेंस है कोई ना इसको भी बचाते हैं एक बार फिस्ट कैसी गर्म हो रही है पीछे रहते हैं ना मेरी महंगा लोग बजाते हैं इसकी कन पार्ट में भी और 150 का डैमेज पड़ रहा है यहाँ पे देखो ये भी नहीं छुपाया हमको ये आठवें राउंड डाला कोई ना चलो अब परफेक्ट भी मिल गया इसी बात में लाइक कर दो यार परफेक्ट मिल गया तुम्हारे भाई को और यहाँ पे राउंड नाइन चल गया और ये कीविंग जैसा है और हथौड़ा इसके बाद थोर का थोड़ा जैसा है दो दो थोर के थोड़े लेके घूम रहे हैं चलो कोई ना इसके बजाते हैं एक बार बहुत थोर का थोड़ा लेके घूम रहे हैं ये सही है आज फ्री जा रहा है बैंकर मारने का वो भी मिल जा रहा है मौका पीछे रहता हूँ बैंकर देखो कैसे आ रहे ये चार को कैसे फेंक रहे हैं ये भी स्टॉक जंप कैसे बोला इसने बैंकर इसको भी छोड़ेंगे नहीं बैंकर तो बैंकर बोला कैसे इसने बोला कैसे बैंकर तो तलवार में घुसे लूंगा बीच में से हम्म। बोलता है ना बैंकर जो स्टॉक जंप करके बैंकर की छोड़ना नहीं है चालू को बैंकर की जैसे अभी इसको छोड़ा नहीं मैंने चलो बी चारा चुनते हैं यहाँ पे standing still restore your health तो राउंड टेन शुरू हो गया है यहाँ पे और ये फेयर मी बोल रहा है इसको भी बताते हैं अभी उछल मर बोल रहा था जो बैंगल की हालत कैसे बना के आएगी इसकी हालत बनाते हैं अभी बहुत वो कर रहे हैं कुंफू कराटे दिखाएगा मेरे को तो बैंड बजा बनाता है बैंगल की डरा तो तू बहन बहुत उछल रहा कुंफू कराटे दिखा रहा है इसको भी वैसे हो जाता है मतलब तलवार में घुस लेना था इसको भी हाँ बच गया अभी मैं मेरे तलवार से कहाँ बचेगा ये टू सिक्सटी एट का डैमेज पड़ा सीधे और एच पी देख लो मैं बाईस सौ मेरी नौ सौ है चलो कोई ना हरा देंगे आराम से और एच पी भी कम हुई है उतनी ज़्यादा से ज़्यादा इजीली हरा देंगे इसको थोड़ा ही बचाइए बस एक ही शॉट का है आराम से हरा दम दमान क्या बोल रहा है चलो कोई ना सारा चुनते हैं रबी मतलब चला चुकी है और यहाँ पे राउंड इलेवन चल के है और फाइनली मैं राउंड ट्वेल्व का वेट कर रहा था तो पहले मेरे को इसको हराना पड़ेगा और फिर क्या मैं राउंड ट्वेल्व में जाऊँगा तो इसको हराते हैं और मेरे से थक गया है बोल रहे है इसको मैं थकाता हूँ भैया तो थक गया बोल रहा तो यार कुछ चाय पानी आनी होना चाहिए था ना मैं कल लड़ रहा है ये यू आर स्ट्रॉन्ग था कुछ बोला इसने मैंने पढ़ा भी नहीं चलो कोई ना हाँ हम तो स्ट्रॉन्ग ही यार मैं दस जने को रहा के आएंगे तू तेरे को रहना है बस फिर बारह वाले को रहा देंगे आराम से बारह वाला खतरनाक होता है यार भयंकर चलो इसको भी बजा दिया आराम से एक ही शॉट का बचाई ये पड़ी भयंकर इसको तलवार है ना भयंकर एकदम तगड़ी वाली धारेली वाली तलवार तो बीच वाला चुनिंग गया तुम और फाइनली मैं जिसका वेट कर रहा था वो आ गया यहाँ पे राउंड ट्वेल्व वाला और हमें इसी का घमंड तोड़ना है जो इसने आर्मर पहना ना इतना मजबूत आर्मर होता है ना भयंकर जिससे इसे लगती भी नहीं है और ये बहुत हंस रहा है इसकी तो मैं भयंकर बताऊंगा इसको तो यहाँ पे अप्रैल पता नहीं बोलती रहती है तो काउंट यूर टीथ मेड बोल रहा है भयंकर की तू गिनेगा भी रुक जा भयंकर की बोला कि इसने अभी किस किस का हाल कैसा बना के आया मैं जो बोल रहा है बैंकर जंप मत करो बोल रहा था इसका तो गजब वाला हाल बनाना होगा बैंकर जी एच देख रहे भाई जी बैंकर पाँच हज़ार एच है और देख रहे हो मेरी पाँच सौ एच मतलब दस गुना ज़्यादा है एच की तो बने रहो यार वीडियो में बैंकर हरा पाता नहीं हरा पाता हूँ इसको और लाइक कर दो यार अगर मैंने इसको हरा दिया तो यार सब्सक्राइब भी कर लेना है चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना भयंकर देख रहे हो भयंकर इसका पंच कितना मजबूत पंच है इसका कोई ना इससे बच के रहना है और देख लो ये यही होता है इसका भी आना पावरफुल हो गया तो इससे बच के रहना है और पबजी की तरह उछलना है जब वो नहीं मारता था क्या बोलते हैं यार भूल गया मैं चलो तो जो भी है ना देख लो महंगा कैसे आ रहा है पीछे रह के आप बजाते हैं इसके कान पार में अपनी भी हम अपनी पावर लेते हैं और बजाते हैं इसे हमारी उतनी पावर में उतने पावर नहीं है देख लो एंगल इसका तो यहाँ पे मेरे को एक बीच वाला कार्ड चुना था उससे मेरी अभी एच पी बढ़ भी गई अभी और नौ सौ नब्बे एच है मेरी तो यार देखते हैं हम मार पाते नहीं मार पाते हैं और इसने तो बम बजा दिया मेरा मैंगर कोई ना चलो हम बजाते हैं इसका बम पीछे रह के एकदम हट के खेलना है ना मैंगर की और वीडियो देखो यार आराम से तुम मतलब बोलने का वो नहीं करना मन नहीं कर रहा तो एकदम मजा आ रहा है देखने में और जिस समय मैं खेल रहा था ना भयंकर ऐसी धगधगाहट हो रही थी कि मैं इसको मार पाऊंगा नहीं मार पाऊंगा और देखो फैरों की तरह भयंकर जमीन में मार रहा है और मुझको इससे बचना भी पड़ेगा तो यहाँ पे बचते रहूँगा इससे मैं और यहाँ पे ज़्यादा चलते चलते वो हो गया तो कोई ना अब इसको भी बचाते हैं आराम से और इसकी एच पी हमने बचा दी है सत्रह सौ तक और मतलब कि हज़ार एच पी ज़्यादा है इससे हमारी मतलब हज़ार एच पी इसकी है ज़्यादा तो कोई ना इसको बचाएंगे अभी आराम से हमारी भी पावर होनी दो चार्ज और यहाँ पर हमारी पावर भी चार्ज होगी अब बजाते अबे इसका भी आर्मर तेज हो गया देखो महंगा की यही आर्मर हैंगर जिससे इसको लगती नहीं है कोई ना इसका घमंड भी तोड़ना है कि आर्मर से कोई भी चैंपियन नहीं होता करके बोलते हैं ना गुस्से में होश नहीं होना चाहिए देखो हवा में वहाँ लड़ रहा है बैंक पता नहीं किससे लड़ रहा है और हमें मतलब गुस्से से कभी काम नहीं होना चाहिए एकदम ठंडे दिमाग से होना चाहिए तो अभी मैं पीछे रह के खेल रहा हूँ और इसकी फाइनल चार सौ अच्छी बढ़ गई है पीछे रहता हूँ अभी भयंकर देख लो ये पावर इसकी अपने बराबर तक पहुँचाने में लग रहा है मेरे को पावर कोई ना बच के रहेंगे मतलब एक गुना ज़्यादा एच है हमारी इससे भी तो बजाते हैं कि किसके मुंह में और फाइनली ये हार भी गया और ये पता नहीं क्या बोल रहा है तो यहाँ पे लिंग यही बोल रहा है कि कोई भी चैंपियन नहीं होता है अपने हार मार से होता है तो खुद के दम पे होता है ना कि हार मार से होता है तो यार इसी बात में यार चैनल को लाइक कर दो सब्सक्राइब कर दो यार मैंने इसको हरा भी दिया यार सबसे तगड़ा यही बंदा है जो बारहवें राउंड में आता है भयंकर और जितने भी राउंड डाले थे सबसे ज़्यादा घमंडी होते हैं और इन सबका घमंड आज हमने तोड़ भी दिया तो यार ये वीडियो पसंद आई तो यार चैनल को लाइक कर दो यार सब्सक्राइब कर दो यार मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में बाय